Bonjou, bonsoaz, amitele nouvel yo, eme eh nou pote yon lout videyo pou sou kanal sa. Eme eh videyo nou pote pou vodya pou nou fè rayon blan, kab di prezidèl yo vnel mori, seksi pentad. Nou konè seksi pentad, se kanava don kato te fè sou prezidèl. Eme blan, kab di, vwèman dwol, vwèman sa pou fè mounri, paske blan, kab di prezidèl yo vnel mori, seksi pentad, e kab di gwo mou kriol, kè ya fèl pale, kè san kèl pa konè ki sa. Yo ye, apre nan tradisyon la konen ki se gou moun apdi, gou se betise apdi, eme <laughs> ok. Mwen kwenye gade videyo a sa vwèman drôle, videyo sa rapren nou ri anpil sou fason blan ta pale apdi Jovenel Moïse, seksibentad. Vwèman son fason ki vwèman, nou konen lè etranji ap pale kriol, koman sa bel lò gade sa wèl, joun moun ap prononse mwyo. Nou konen aysen kelkesan kote aysen rive. Kelke swa langlan li pale, normalman li pale li. Li pa apon apil tan pou li pale langlan pou l'adapte li. Pou l'pale yon ankenbe eh blan. Se vwèman, diferent fason blan itifize pou l'pale yon ankenbe blan. Deja, nou di nou, sou pou kwa abone a rete le nouvel, abone a rete le nouvel. Aktive ti pou kon fin abone, toujou eden nou pata ki joudi yon ankenbe blan. Kon sa, wapè di chen mangan di plis, plis moun apoy vide yon ankenbe blan. Deja, nou do mesi. mamão. Não sei o que eu vou falar. Que, como é? mamão. Get mamão. Get mamão. Get mamão. Cat mamão. Get mamão. Cat mamão. Get. Get mamão. Get mamão. Get mamão. Get mamão petit bouzé. Get mamão. Get mamão petit bouzé. Falei certo, ué. Get mamão petit bouzé. Fala igual a Cristiana. que ela fala bem rápido. Get mamão baboseada. Get mamão baboseada. Get, ah, get my mom pedir buzê. Ele fala, ele fala muito rápido, get buzê. Get mamão. Get mamão? Get mamão. Get mamão. Mamão. mamão. pode ser uma fruta. Ma. Mamã. Mamã. Mamã. Ah, mãe. Sim. Ah, não tem ovo. Não Mas lá, mama, lá eles falam mãe, eles falam mama. Mama, mama, sim. Mama, eu sei que é mãe. Get mama. Get mamão. Get, mamão. Mamão, mamão. É mão, é mamão. Escreve, escreve é que nós é mamão. Olha, se você chegar lá e falar uma, vi uma pessoa falar get mamão, já, já lá dá motivo pra bater, pra te matar mesmo já. Get mamão. Get mamão, petit bouzé. Não precisa falar petit bouzé, petit bouzé é outra coisa. Get, Get mamão já é motivo pra te Vai, matar. Só é feia, como fala. Só feia. feia. Recalcada, recalcada. LED, o LED. Get glad. LED. <laughs> ah, mas isso é melhor falar desse jeito, é melhor pra mim, às vezes tu sabe que algumas é coisas... LED. LED. LED. LED. LED, só isso. LED não, LED. LED. LED. LED. Aí eu moto, a moto, LED, LED. LED. LED. sim. LED. O LED. Tá LED. Feio. Feia. Recalcado. Com pedido de buzé. Quero mamão. Quer te mamão pra te buzé? Falei certo, ué. Quer te mamão pra petit buzé? <laughs> Fala igual a canchana. que ela fala é, é, é. bem tá rápido. Quer te mamão pra buzé? Quer te mamão pra buzé? Ah, não, não, não. <laughs> Não, que é Get, uh, get mamão pedido de buzé ele fala ele fala muito rápido, quer Get mamão. Get mamão? Get mamão. Get mamão. Mamão. É mamão. Ma. Mamão pode ser uma fruta. Ma. Aqui. Ma. Get ma. Ma. Ma. Ma. ma. Mãe. Sim. Ah, não tem ovo. Não Mas lá, mama, mama, lá eles falam mãe, ele fala mama. Mama, eu mama, sim. Falando, mama, eu sei que é mãe. Get mama. Get mamão. Get, Get mamão. Mamão, mamão. Oh. É mão, é mamão. Escreve, escreve é que mamão, nós é Olha, não. se você chegar lá e falar uma, um, vir uma pessoa falar já get mamão, já, já, lá dá motivo pra bater, pra te matar ah, mesmo já. Get falar... mamão. Get mamão, petit bouzé. Não precisa falar petit bouzé, petit bouzé é outra coisa. Get, Get mamão já é motivo pra te matar. Vai, só feia, como fala. Só feia. Recalcada, recalcada. Led, o led. Get glad. Led. <laughs> ah, mas isso é melhor falar desse jeito, que é melhor pra mim. Às vezes tu sabe que algumas coisas... É led. Led. Led. LED. LED, só isso? LED não, LED. LED. LED. LED. Ah, eu moto, a moto, LED, LED. LED. LED. sim. LED. O LED. Tá LED. Feio. Feia. Recalcada. Recalcada é LED, é a mesma coisa. coisa porque não tem diferença. Foi uma, uma, uma mesma não, coisa que é falar. recalcada é recalcada. É mentiroso. Manti. que... Menti. Menti. Menti. Menti. Menti. Menti. O que é menti? Menti. É. Mentiroso. Sexo. Menti. Sexo. Bagagem. Ah, eu sei que sexo é Coque. babado. Coque é... é buceta. Não, coque é sexo. Foi sexo. Vou pudim, formato. <laughs> Coque. Vamos fazer um coque. Meu Deus. Manjar? Coque. Coque, bagai, zozô. Eu falei. O que eu falei agora? Ai, para de fumar. Para o que eu falei. Zozô, tu falou zozô. Se ele ia dar, agora Zozô que é, é comida, agora troca. Zozô? Zozô. É. Zozô, Zozô Bagai. Sim. Cocô. Então. Sim. O que, é que eu falei? Zozô, Zozô Bagai, Cocô. Ah, olha aí. É, Zozô Bagai, Cocô. Ó, deixa eu. Ó, deixa. Ó, olha. Falar Juvenel Moisés. Fala o que eu falei pra ela. Ah, não, garoto. Ó, peraí, peraí. Escuta. Falar Juvenel. Juvenel. Moise. Sexy. Sexy. Pentado. Pentado. Fala. sexo é bom que é pentada. Não! <laughs> Ó, fala Juvenal Moisés sexy pentado. Fala tá devagar, tá amor. Juvenal Moisés. Juvenal morreu. Juvenal Moisés. Juvenal Moisés. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Ah, não vou saber falar Ai, ah, ó, ó. Jovenel Moïse. Jovenel. Jovenel Moïse. Moïse. Isso, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Sexy pentada. Sexy é, pentada pra nós, gente. Ó. Sexy pentada. Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy pentado sexy. Sexy pentar. É isso, sexy pentar. O que quer dizer isso? manti. O que é manti? Manti. É. Sexo. Manti. Manti. Sexo. Bagagem. Ah, eu sei que sexo é Coque. babá. Coque é... é buceta. <laughs> Coque é sexo. foi sexo. Coque. Vamos fazer um coque. Meu Deus. Manjar? Coque, Coquê, bagaço, zozô. Né? <laughs> <laughs> Eu falei Eu falei. O que eu falei agora? Ai, para de fumar. Para ver o que eu falei. Zozô, tu falou Se ele ia dar, agora Zozô é... agora troca. Zozô? Tá zozô. É. Zozô, Zozô Bagai. Sim. Cocô. Então? Sim. O que, que eu falei? Zozô, Zozô Bagai Cocô. Ah, Olha aí. É. Zozô Bagai Cocô. É não um tapa nessa cara. Ó, deixa eu... Ó, deixa... Ó, olha. Falar Juvenel Moise... Fala o que eu falei pra ela. Ah, não, garoto, é. Ah, peraí, peraí. Escuta. Falar Juvenal... Juvenal... Moise... Moise... Sexy... Sexy. pentado pentado Fala. sexo é bom, que é tá feminino. Não! <laughs> Ó, fala Juvenal Moise, sexy pentado. Fala tá devagar, tá amor. Juvenal Moise. Juvenal morreu. Juvenal Moise. Juvenal Moise. Jovenel Moïse. Jovenel Moniz. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Ah, não vou saber falar Ah, ó, ó. Jovenel Moïse. Jovenel Juvenel, Jovenel Moïse. Mois. Isso, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Sexy pentado. Sex, sexy pentado, pra nós, gente. <laughs> Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy Sexy é Pentar. É isso, Sexy Pentar. Você isso? Tá Jovenel Moïse. Jovenel tá Moïse. Sexy Pentar. Sexy Meu Deus, ó. É meu presidente, tu tá junto. Coquê. Vamos fazer um coquê? Meu Deus. Manjar? Coquê. Coquê, bagaço, zozô. Eu falei. O que eu falei agora? Ai, para de continuar. Para o que eu falei. Zozô, tu falou se ele ia dar, agora Zozô quer é... comida, é agora que? Zozô? Zozô. É. Zozô, Zozô é Bagai? Sim. Cocô? Então. Sim. O é que, que eu falei? Zozô, Zozô Bagai Cocô. Ah, Olha aí. Uh, Zozô Bagai Cocô. Não tá muito cara. Ó, ó, olha. Falar Juvenel Moise. Fala o que eu falei pra ela. Não, garoto, Ah, peraí, peraí, escuta. Falar Juvenel Juvenel. Moise. Moise. Sexy. Sexy. Pentada. Pentada. Fala. Como sexo é bom que é pentada. Não! <laughs> Ó, fala Juvenal Moisés sexy pentado. Fala tá devagar, tá amor. Juvenal Moisés. Juvenal morreu. Juvenal Moisés. Juvenal Moisés. Jovenel Moïse. Jovenel Moniz. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Ah, não vou saber falar assim. Ai, ah, ó, ó. Jovenel Moïse. Jovenel Juvenel, Juvenel Moïse. Mois. Isso, Juvenel Moïse. Juvenel Moïse. Sexy pentado. é, sexy pentado pra nós, gente. Ó! Sexy Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy pentado. Sexy. Sexy pentado. Isso, sexy pentado. Jovenel Moïs. Jovenel Moïs. Sexy pentado. Sexy pentado. Deus, é meu presidente, tu tá O que você tá Deus, falando? Tá Deixa eu falar. A deixa eu falar. quando fala cocô, bagai, zozô. O que, que é isso? Cocô abseta, zozô, Pinto. é. É, Não é não. é, é transar. cocô, buceta? Ih, mas agora pouco. Fala, é Coca. Man- Manda.